Gracias a los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha me hicieron ver precisamente las propiedades que tiene el azafrán a nivel de laboratorio y simplemente he aplicado lo que ellos tenían guardado en la universidad en el restaurante. Lo primero que aprecié era la dificultad que había para dosificarlo. Veía que los libros hablaban de una pizca, de tres hebras, de diez hebras, por lo que se me ocurrió diluirlo en agua y así poderlo medir los trabajos que hago ahora en mi cocina siempre parten de una infusión. Podemos hacer la infusión con la hebra y con el azafrán molido. Ponemos un sobrecito de azafrán San Román de 100 miligramos para 25 mililitros de agua. En el molido conseguimos una infusión instantánea y con el hebra tenemos que esperar 4 horas a 65 grados. La infusión de azafrán nos va a permitir hacer uno de los grandes platos de la cocina española, que es el arroz en paella. Y voy a enseñaros cómo conseguir un amarillo perfecto sin adicionar ningún tipo de colorante más que azafrán. Y el toque romántico vendrá dado con unas hebras para acabar el plato.